салому алайкум бародарони азиз ина имрӯз бо навори мо мебелҳои арзонд аст ина бозори калхозобод рӯпарои бозори шамсуло ина мебелҳои фурӯшӣ арзонд аст ҷа нав кушодагӣ бо нархҳои дастрас ина иншоалло нархоша тамошо мекунем бачаҳо адреси моро фаҳмидем ин пара скутерҳо буд скутерҳо расм кардем ин пара бозори шамсулай рӯпарошда инами магазини мебелфурӯш ака ҳозир нархоша медонем тамошо мекунем нархош бисёр беҳад арзони мада ассалому алайкум содин ака саломати хуб мардам ақват аҳолона сенҷен ина мебели шумо бисёртар арзонтар будааст ина бачода пешкаш менамоем худом хоҳад як нархора шинос карда мебуравадан ака мебели чихеле ака чанд ба чандай 4800 сомони комплект. Чи чи дора комплект дар каҷон? Диван дора, оина дора, чита шкаф дора. Ана, диван дора, оина дора, дута шкафча дора. И размериш чама чанд яка? Ё дивани май дуруш 50 яка. Дивани дуруш 50 яка? Ина маш. Бале, ина релесни хуй мешава. Инҷа оина дора. 4000 Bu arzonmешава? Доставка, установка маш мешава. Доставка, установка дарун мешава. Ина бисо. Ана ё 60000 7000 комплект доставка установка. 7000 сомона? Ё лолан. Ай сафе чанд дорем, чанд свет дорем. Чанд свет боша ҳаст? Ҳаст. Накинаш инде фара. Инде фара. Ана ё доремака 5000 комплект доставка установка. Ай сес свет дорем, сафе дорем. ин ҳам комплект оина дорад диван дорад тумчка установкаша бепул дарун ошо дастатка ям панҷ азор яка ин се метра хо аям се свед а се свед аст а мақсад ози и магазимон майдатара бо нав кушодагӣ агар инҷа ози суратоша мебинем чихел свед дар кор боша ҳаст а ایش هفت هزار زبوکتنه هم کشتم؟ آه ویده داریم سه و بیستر شد سه و نیمتره شد دو نیمتره چه نیمتره شد آه من ارخوشون مثال فرق میکنم فرق میکنم اینا چه نیمتره شد سیکه کامپلیت 6000 تومان 6000 تومان همین دیوانش هم اویلش هم پتسیبه آه همش دیتی خودش ای سه سبه دورم سب دورم کدو فیلم اکا یا همش مطلبشون این دفعه از زبورکاش کجا میده زبورکاش کجا میده؟ آه اینا 4 متره یا؟ آه 4 متره این نوبت شد تموم شد من یا دورم یه هفته من رو کامپلیت یا نوین کن از پایین نوزم این صفحه چند دورم هفته نیم از رو دستف کن سنف کن مسترشو نوزم اینه تموم شد کنید در روز پولی شخانیه چه دوره اینجا با اوینه دوره اوینه شده میشه هفته نیم از رو سامانه آه مصف درم چه هم اینه اوینه شده صفحه دیوانشون سکنگو را اما کتن چه 3 метр ҳам? 5000 сомо, комплект. Ина арзон бачо, шароитон боша, беймалол бигирен ина. Чизи на. Чихили чихили сива да сарка? Сафед сар. Сафед сар ха? Сафед аш нами хафуитон ам хили ам? Ина хили да сиветаш. Чизи на. На дивану шума шумтун диванош ҳам дар ина бачо диванош ҳам тавошо кунӣ ҳам аксар кожа дора болош ҳам на бӯинаш кожа доштааст ба як шаста таш пола дба як шаст таш пола и хафака пенаплаш ҳам намуд матрас дорем кореяски дорем медицински дорем адинас чанд мешава масал и работао болошта аксар сидиҷа чиман меша медицински агар хича то кам хара чи мисол дар хона диван дорау медицинский ягон хели бигира ҳаштад сомон панҷини мадор комплет спалия материалшо навда материалшо амо гарантияш хати марма ранда ё марма ин аё ҳаста комплет ҳафтини мадор ҳафтини мадор сомон материалшо навда диван дора тумбочка дора устол дора оинаам дора ина инаки ҷомон камтар танг шудагиш бори дута диван барои рекламамондагӣ марҳама тамошо кунед инаҷаазода комплектошон ҳастан комплектора ина бироварда мондага чихел комплект дар кор боша мақсад худатон биёен выбор мекунед кадомашон маъқул боша бемалол гирифта часпонда истироф карда метиҳам и чанд сумош ака ё комплект шашним азора сеу бист сайд розиш сеу бист шашним азор сумо диван дора оина дора шфанер дора инаи ҳамаша дора рушта ина комплект ишчи ака ҳафтуми мазору мамра бекрам академ пуш а ҳафтуми мазору сомона диван шавон хели чоркунҷа мешава остум дорам да ё яга ҳафто дай дуван а ай боз сафед шам дорам ина сафедиш буд аспо ҳамон света сафедиша э? ина сафедиша хушрӯ буда мақсад бачаҳо ин сурата мумкин шумо дақиқа хушрӯ натавад худатон биен ина бозора тамошо кунем беҳад нархҳои арзон аст ина бачаҳо наворо тамошо кардем рақамоша мемонем занг занем бемалол омада тамошо кунем дастакаш ҳаст усто часпондааш ам сабир кардан ҳамаш рақамро гавзанга накард илоҷ мешавад 7 7 7 ина бародаро тамошо кардем лаката ина бо як бор дигар адресаморо шумора мегӯем мебелҳои фурӯши ина бачо мебелҳои хуҷанда адреси мо бозори калхозобод уру барои бозори шамсуло бачо ина тамошо кунем магазини бисёр арзон аст бара тамошо кунем бачо саломат бошен ина ҳатман занг зене мебелхои бисёр арзон будааст